Hey there guys, it's Jay with Keepsakes, still right here at SMC Side City Cebu at Otago Fest 2019 and I have with me Rekasan. Rekasan is one of the very notable cosplayers who, who's visiting the Philippines and it's her second time in Cebu. So Rekasan, uh, this is your second time in Cebu and from your first visit, how was your uh, visit this time? そうですなんか1回目すごい時間がなくて何にもあのセブを見れなかったので今回の方があのスケジュールが長いのでいろんなものが見れていいですね。So you've been doing activities for World Cosplay Summit in the Philippines and now you're doing activities for Pop Culture Hiroshima in the Philippines. What is the difference between the two? そうですね、まあ、ワールドコスプレサミットは、まあ、世界一のチームを決めようっていう、まあ、コンテストですねバトルをして世界一のチャンピオンを決めようってコンテストでポップカルチャー広島はもう今コスプレを始めた子たちがあのコスプレをもうエンジョイするためだけのコンベンション戦って1位を目指すというコンセプトではないですねなんか、まあ、まだまだ新しいコンベンションなんですけど あの、まあ、アジアのコスプレイヤーさんたちにあの初めて日本に来てもらって日本の文化を知ってもらったり日本のコスプレイヤーさんと友達になってもらってこうコスプレ楽しい楽しいぞみたいなあのコスプレにこうボーダーラインってないんだぞっていうのもやりたいイベントです。So now we're on a time where we have a new generation of cosplayers. what advice can you give to this new generation of cosplayers? そうですね、まああのまずは絶対大切なのが、まあ、いいいい友達を作ることコスプレって一人でやっても楽しくないので一緒に楽しめる友達を作ってまずはあの楽しむことですよねなんかこう負けたり勝ったりとか考えずに 思いっきり楽しいんで、まあ、その中で自分がもっとこうレベルアップしてステップアップしていきたいならあのしていってもいいと思うんですけどまずはこう他人と比べないこと自分が好きだって気持ちでやることだと思います。And with that said, Reika-san, ありがとうございました。ありがとうございます。 that has been Reka-san, our cosplayer guest uh, from Japan. She's a guest and she will be doing activities judging for the uh, the Pop Culture Hiroshima and the World Cosplay Summit Philippines. So we'll be featuring more content soon about Otaka Fest. And with that, my name is Jay with Keepsakes. I'll be seeing you around. See you in the next events.